¡Ey! Axel, Axel, Axel, Axel, Axel, Axel. Axel, mira, una lámpara mágica. ¿Una lámpara mágica? Sí, una lámpara mágica. ¡Ey, quién sabe! Quizás frotándola sale un genio que concede deseos. Sí, bueno, vamos a frotar Hola, soy un genio que concede deseos. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Nos concederás tres deseos? Sí, bueno, realmente es uno por persona. Antes eran tres. Sí, pero debido a reformas estructurales de la empresa, problemas financieros y demás, recorrimos al abaratamiento del despido, lo que se vio reflejado en el producto final. Ya sabes, políticas de empresa. Qué chungo, tío. Bueno, pues entonces deseo tres deseos. No, a ver, no. Solo uno. Pero ese es mi deseo. Ya, pero hay ciertas normas. Normas reguladas por el convenio de genios. Ya, y dos deseos tampoco. ¿Y uno? Bueno, es algo estúpido y sin sentido que hace perderme el tiempo, pero supongo que sí. Vale, pues mi deseo es tener otro deseo hecho. Mi siguiente deseo es tener otro deseo concedido. Y deseo otro deseo más. ¿Intentas llegar a alguna parte o solo quieres tocarme los huevos? Tú concédeme el deseo. Vale, hecho. Y otro deseo más es tener otro deseo. ¿Quieres dejar de ser y Pídele algo que quieras y ya. Es que no sé qué pedir. Si te ha gustado mi animación, dale un like al vídeo y suscríbete para estar al tanto de mis próximas animaciones y fandoms.